Je m'appelle Roland Molière, j'ai 59 ans. Je suis domicilié à Cormero, dans le village de Cormero, près du village de Courtepin, à 2 km. je vous souhaite à toutes et tous une cordiale bienvenue chez nous à la ferme des Pompiers. 太不利。 vivre à la ferme